站在我家的门前，有一条小河，小河流水都在唱。我吃了吃，吃了吃还吃。哎呦我的妈！ 棒棒拉棒棒，棒浪，棒棒，棒棒浪，棒浪，棒棒浪，棒拉巴拉棒。沐浴如何香香澡？今天用哪个好？毛巾、浴帽、小牙牙，水温刚刚好。泼泼水来搓泡泡，今天真是美妙。大声唱歌扭扭腰。集体词，吃草。 嗯嗯嗯嗯。听听说说白白雪公主在逃跑，小小红帽帽担心大灰狼。疯喜欢爱丽丝，丑鸭会变成天鹅。彼得潘。 脚尖上，一步一步。